naman ng Shopee Payday sale kada 15. Get 150 pesos off on your favorite items. Kaya add to cart na para sigurado. Thank you.